це, якщо буде заняття, Прикрили. бо зараз закритий. Ага, я понял. Я понял, да. Це якщо буде заняття якесь. Давай. Добре, да. Ага, давай. Здорово. Ну, е, Будете виїжджати, прикрийте шлагбаум. з собою. Давай. Да, да. Цей другий піде. Угу. Десь сильно вдарив і воно роздає оцю Мгм. штуку. та уважно дивіться, куди впаде. Ух, Я щось не бачив я куди. Я бачу. То він далеко пішов. 6 секунд. А до 6 секунд. Шість, так. А До в нас- секунд. У нас оце на цьому положенні і вона зривається 7-8 секунд тобто після падіння. Угу. Та ні, він десь десь вона аж там, так. Да. А оцю хуйню це печатали на цьому на... Ні, ні, ні. А, це лється, я понял. Я думав на 3D принтері. Діло в ну, тому, О, нашов, нашов, вон. Да. Ну так, да, десь 180 є. Та навіть 190. А може і 190, 190 блядь. Да. А може і 190, блядь. Що скаже? Сильно, сильно до мішані близько він. Mm-hmm, mm-hmm.